Salam dostlar, bugünkü videomuzda sizlərə yeni sayrışan işıqlar dəstini, yəni flasher dəstimizi təqdim edəcəyik. Dərs sökülü halda gəlir və biz bu videomuzda onu necə lehimləyəcəyimizi göstərəcəyik. Həmçinin dövrənin iş prinsipi ilə yaxından tanış olacaq. Dəsti makerstore.az saytından əldə edə bilərsiniz. Hazırsınızsa başlayaq. Müzik Burdan qısaca olaraq onu bildirmək istərdim ki, dövrə komponentlərinin çap lövhəsi üzərində instruksiya vərəqini izləyərək düzgün yerləşdirdikdən sonra komponentlərin aşağı düşməməsi üçün onların ayaqlarını yaxşı olar ki, V hərfi formasında əyək ki, e, lövhəni lehimləmək üçün çevirərkən komponentlər geri düşməsinlər. Həmçinin e, komponentlərin ayaqlarını lehimləyərkən e, bir ayağını adətən lehimləyib, daha sonra altdan dəstək verib əlimizlə E, komponentlərin tam düzgün perpendikulyar şəkildə lövhənin üzərinə oturduğundan əmin olub lehmləməmizi davam edə bilərik. Və beləcə sayrışan işıqlar dəstimiz hazırdır. Dəstin qurulduğu dövrəyə elektronikada astabil multivibrator dövrəsi deyilir və üzərində lövhə üzərində gördüyünüz bu dəyişən müqavimətlər, yəni göy rəngli potensiometrlər vasitəsilə biz e, onların istiqamətini dəyişdikdə led lampaların yanıb sönmə tezliyinin də dəyişmiş olduğunu görəcəyik. Bu dövrənin necə işləməyini e, daha yaxından bilmək üçün gəlin simulyator üzərində onun iş prinsipi ilə yaxından tanış olaq. Dövrəmizin simulyasiyası üçün biz falstart.com saytından istifadə edəcəyik. Ümumiyyətlə, dövrənin adından da göründüü kimi, astabil dövrələr bir vəziyyət ala bilməyən, yəni iki vəziyyət arasında daim birindən digərinə keçən və yaxud da rəqs edən dövrələrdir. Dövrədə əsas Q1 və Q2 açar tranzistorları istifadə olunub. Bu dövrəni tapmaq üçün biz circuit bölməsinə daxil oluruq. Burdan tranzistorlar və multivibratorlar, oradan isə astabil multivibratorlar seçirik. İndi isə dövrəmizə start verək və simulyasiyamıza start verək və cərəyanın necə axdığına şahid olaq. Gördüyünüz kimi Q1-dən ilk cərəyan axmağa başladı, daha sonra isə Q2-dən və bu birindən o birisinə keçməklə dəyişir. Bu zamanlama xarakteristikasını dəyişmək üçün, yəni bunu yavaşlatmaq və yaxud da sürətləndirmək üçün biz bu C1, C2 kondensatorunun və bu 1K-lıq e, müqavimətlərin, rezistorların dəyərini dəyişməklə buna nail ola bilərik. Biz öz dövrəmizdə bura e, bu müqavimətlərdən əlavə bir dəyişən müqavimət də e, potensiometrdə qoşmuşuq. Həmçinin bu hissəyə isə bu rezistorlardan əvvəl ledlər qoşmuşuq ki, yəni e, yanan diodlar, yarım keçirici diodlar qoşmuşuq ki, cəryanın axımını vizual şəkildə görə bilək. O potensiometrlər burada yerləşən potensiometrlərin qiymətini dəyişməklə, əllə dəyişməklə dövrənin zamanlama xarakteristikasını artırıb azalda bilərik. E, Simulyasiyamızın sürətini zəiflədək və dövrənin necə işlədiyini daha aydın şəkildə baxaq. E, dövrəmizə start verdiyimiz anda bu Q1 və Q2 tranzistorların hər ikisindən cərəyan axmaq istəyir. Lakin ə, e, tranzistorlar hətta eyni, identik, eyni markalı, eyni model ə, e, bipolyar tranzistorlar olsa da, onlardan biri o birisindən daha tez açılacaq və cərəyan buraxmağa başlayacaq. Nəticədə misal üçün Q1 dedik ki, birinci işə düşdü və cərəyan buraxmağa başladı. Q1-in cərəyan buraxması nəticəsində Bu hissədə C1 kondensatorunun sol, sol ayağı birbaşa ground xəttinə qoşulmuş oldu və nəticədə 1K e, bu rezistor vasitəsilə C1 kondensatoruna e, gərginlik toplanmağa başlayır. Gərginlik toplanır, toplanır. Həmçinin bu C1 kondensatorunun ayağı e, Q2 tranzistorunun bazasına qoşulub. Harda ki, gərginlik 0.7 volta çatanda Q2 tranzistoru açılacaq. Və belə daha sonra Q2 açılır, bir müddət sonra isə Q1 açılır və ə, e, proses rəqsi olaraq ə, e, sonsuza qədər davam eləyir. Sonsuza qədər dediyim cəryan ə, e, mənbəyindən, yəni qida mənbəyindən ə, qida gəldiyi müddətcə bu rəqs daim davam edəcək. Hələlik bu qədər. Ümidvaram e, dövrənin izahı hamınıza aydın oldu. Ətraflı internetdə də oxuya bilərsiniz. E, Videoyu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti layihələrdə görüşmək üzrə. Sağ olun.